रहने दो रहना सेव ही कर ले मैं तो कह रहा हूँ सेव ही कर ले रहने दे भाई इसकी पिंग कितनी आ रही है पिंग तो पता नहीं मुझे मगर ऐसे हिल रहा पिंग तो सही आ रही है उसकी तू भाई मार क्यों नहीं रहे बंदा कहीं निशाना कहीं और लगा रहा We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. भाई जेट जेट आ मेरे साथ यार Jet Mr. Jet? Mr. Jet? चलो चलो ये चलो Don't let me down now, yeah? Spike पीछे फेंक दो तुम स्पाइक उड़ा दे रहे हो हर बार हां मेरे पास मेरे पास नहीं पीछे फेंक दे उसे फोर करके जी दबा Placing sentry. नहीं है ए में ही है दोनों अबे बाहर निकल जा इसके बाहर जा अपने ने नहीं लगा वे स्पाइक तो उठा ले अबे अपने ने नहीं लगा अपना ही अपने ने नहीं लगाया अपने लॉन्ग पे बैठ भाई घुसे क्यों नहीं तुम लोग One enemy remaining. Nice. Long, long left. यहाँ से नीचे नीचे से ले जा राइट राइट तो यहाँ से नीचे बेटा लेफ्ट लगा दे लगा दे ये रेना क्या कर रही है यार रेना तो हाथ में मार गई player standing. Disconnected है। भाई रहने के हाथ ही देखने पड़ेंगे हमें। रिपोर्ट कर दो रिपोर्ट मत करो यार अपने आप हटा देंगे उसे छोड़ो ऐसा समझो रहना कभी थी नहीं आओ भी आओ भाई मुझे मेरे से खेलने वाला था यार मेरे को लेने देती खेलना नहीं चाहता तो उसे अच्छा मिड आ जा scout destroyed placing sentry 70 70 over here. Ah! Reloading. Blocking sight. Add healing. Reloading. Heal खत्म है पीछे से देखना बैक से ये मैच अपने आराम से खेलो अबे आइए सब अबे यार एक गया है सब आई टर्मिनेटेड अंदर ही अंदर है मिड में ही अंदर ही छुपा है 30 seconds left. Hello, hello, hello. Yeah, जल्दी जाओ जल्दी जाओ नहीं हो पा 10 seconds left नहीं होगा नहीं पाएगा यार आ जाओ ये आ जाओ Don't overthink it. That's my job. Time to hunt. Blocking sight. Yeah. Last player standing. show me where to go. B चलो बी चलो This is gonna be fun. Stop मज्जा सेज सेज छोड़ो मत तुम लोग यहीं पे हार्ड कैंप करो मैं सीवर्स देख रहा हूँ यहीं पे हार्ड कैंप मारो जा रुक जा जाने दे इसको जाने दे Found one. Enemy spotted. अंदर है नीचे Enemy spotted. Plant plant 30 seconds left. No charges left. One enemy remaining. ना नीचे ये आज है जो इधर है नीचे ही होगा अरे माँ कसम मेरे नीचे मैं यार हक दिया इधर से अच्छा नाइस बैंडल उठा ले कोई बैंडल हो गया आसपास देख रेंज पे बैंडल ठीक है Stale tactics would only work for so long. Reloading. ऐसे मैं किल जोन लगा रहा हूँ ए में सेज मेन सेज मेन सॉल करेगी और सब कुछ जाओ हेवन ठीक है अब मैं किल जोन को जाने दो मैं किल जोन लगा रहा हूँ सेज सेज मिड में वॉल कर देना rock in sight. जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी स्पाइक लेके स्पाइक लेके स्पाइक लेके फायरिंग दरवेश हां यहीं पे होंगे कोने में अबे भाई खुले में क्यों घूम रहा है मेरे को एक बात बता अरे अरे मेरे जिंदा करने जा रहा था एक को यार अच्छा यार एक गोली एक ही एक एक गोली का एक गोली देख लिया तीन लेते हैं यार मरेगा ओपी ओपी रहना सॉरी गाइस सॉरी रहना अपने लग गए से रहना आगे भाई hope I know what must be done same same ए सेम का नहीं सेम तो नहीं हो पाएगा तो होल्ड करो ये ठीक है होल्ड मारो भागो मैं तुम्हें पे होल्ड मारो थोड़ी देर आओ इधर आओ जब तक जब तक अपना एक किल नहीं होता ना तब तक अंदर मत घुसो ऐसा नहीं होता कि तुमने एक बंदा मार दिया स्पाइक मैं सीवर से जा रहा हूँ भाई स्पाइक कहाँ भाग गया spike? There it is. Oh shit. Multiple enemies ahead. I have to spike. Barrier creation reloading. बी पे Fire in the hole! Enemy nice removed. Imposter Nice. killed. अरे एक ही का बच- बहुत बहुत ही बहुत ત્યાં છે ઉધર ही ओडिन का spam Placing swarm grenade. Swarm grenade out. 30 seconds left. घुस रहा है एक साथ Right, देखियो राइट में One enemy remaining. Last player standing. I have this fight. ऊपर स्पाइक ओपी रहना भाई वेंडल उठा लो रहना Vandal okay Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. तुझे चाहिए फैंटम मेरे से मांग ले कुछ सेम भी करेंगे स्पाइक्स हियर स्पाइक गिरा देना जाने से पहले स्पाइक मत उठाना आ जा रहे ना मिड से आ जा हेवन क्लियर करेंगे है पीछे से One enemy remaining. हील कर दे स्क्वाड को स्पाइक लगा स्पाइक लगाओ सेज हील मार अपने आप को ई e दबा Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. CB क्या होता है वो लोग लिखे नाइस सीबी मिड से आ जाए होल्ड करना वहीं पे आगे मत घुस आप घुस जाओ घुस जाओ एक बंदा मर गया घुसो घुसो घुसो मैं भी आ रहा हूँ घुस जाओ घुसो मारो Woman बैक दुश्मन आगे पीछे से, पीछे से सेज देख लो कहीं क्या करेगा रे वो जेट कौन है भाई सेज को बोलना रिवाइव करने के लिए Last round before the switch. Don't save anything. Last chance to use our stuff. Bye. Reloading. Not on, not on, not. क्या हो रहा है रहना टॉक्सिक क्यों हो रही है remaining. Poland में गल में yes yes yes इसको complete hit attack side. Switching sides. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. ये पे आओ ये पे आओ ये पे आओ मैं बी होल्ड कर रहा हूँ APA or APA satisfy. APA APA आएंगे आ सकते हैं मैं होल्ड कर लेता हूँ अकेले भी कुछ नहीं जा रहा ये मेन पे होल्ड कर देना भाई बी हो गया नो वन ही है ये देखते रहना ये देखते रहना ये पे देख ब्लॉकिंग साइट रोटेट ना मारे ये भी जाओ कोई रोटेट ना me, he got No charges left. Spike planted. New build, yeah. इनसे पहले आ गए अपन अरे राइट से आ रहे मेन राइट में Last player standing. These parasites aren't going to take one step past this place. Reloading. ए नहीं छोड़ना था भाई सेविंग रोटेट मार गया ब्रो क्या कर सकते हैं ये मेन एक कह तो रहता मैं एक चले जाता देखने फेक मारा फेक बीम में फुटस्टेप आ रहे हैं मुझे अभी कोई आया नहीं मगर कुत्ता आ गया दो footstep wall B commit करे शायद अच्छा, अच्छा। अबे तू जा ही रहना मतलब। है मतलब बी आई क्या गया वन पे है रेस कोने में इधर एक Enemy spotted. Last player standing. भाग जा I feel something over there. replace it. Like us, but different. रहना तैयार है एक है यहाँ बी में दो ले गया मैं एक उधर उसका है उसको उसका एक कोई और है last player standing Spike planted. Nice try, bro. सब बी मत आओ सब बी मत आओ और है ना एक से ज्यादा बैक स्टेप मारने सेज बॉल कर दे इधर वॉल ही कर दे कुत्ता भेज रहे हो बार बार सीधा वॉल कर दे कुत्ता भेज रहे हो बार बार ओके आ रहे आ रहे ये पेरा सब player standing. भाई टनल से आ रहा है वो देख टनल से आया ऊपर चढ़ा ठीक है एक टनल चढ़ा एक राइट One enemy remaining. पीछे से आएगा पर ये लेफ्ट में लेफ्ट इसके लेफ्ट में ये लेफ्ट नीचे के seconds left. से लगान से लगाने मत दो लगा चुप दे मैं Spike Alt planted. Get these idiots. Reloaded. Sage Sage wall कर दे बी में सेज अरे मैं ए पे हूं ब्रो वॉल कर दे सी में वहां पे फिर मैं ये आ जाता हूँ बी बी है फाउंड वन उधर एक है जेट मिड में आ रही मुझे आवाज़ ए में गए लोग राइफल मेरे दो तो यहाँ से आएंगे दौड़ के इधर भी पे आ जाओ फटाफट फटाफट फटा, थर्टी सेकंड्स लेफ्ट साथ में घुसो ओके आया मैं मैं देख गया उसको पीछे पीछे पीछे पीछे उसको मैं देख लो अंदर से वासी हाँ, आएगा वासी आ रहा रुक जा वो आएगा गिर गया Don't even start that shit here, mate. अरे उसकी गोली उठा दे Vandal you can trust my bots they only malfunction that one time and honestly she won't miss that finger Vandal दे दो मुझे फटाफट अपना सब कुछ रमकड़ा ममकड़ा रख दे गिल जो है अभी वॉल लगा दे वो दो इधर क्या defend have got your trail ओ यार क्या हंगम उसका है उधर हवन Nice Enemy down. Omen side पे Blocking sight. Last player standing. मैं हैक दिया यार जल्दी बाजी ये मेन पे वॉल कर देना से तो ये मेन पे ही वॉल कर दे मेन पे क्यों करे मेन पे मत करो भाई ये मेन पे क्यों करे तुम्हें पीक नहीं मिलेगा उन लोगों को अच्छा रास्ता मिल जाएगा जाने का भाई देख के भाई यार spike planted Match point. Together, we will bury them under their transgressions. Hey, are you look? मैं ये पे किल जोन लगा रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है अगर ये ज़्यादा दोबारा रश मारेंगे आ रहे यही आ रहे दोबारा किल जोन लगा रहा हूँ अंदर घुसने दो तो अंदर आने दो अंदर आने Heal, heal. हिल तो दे हिल दे बे हिल तो दे हिल दे मुझे दे मैं चार हूँ स्पाइक प्लांटेड बीपी प्लांट हो गया को नहीं थी जरूरत मैं चार एचपी था भाई छुपा है सामने दो बचे अभी इधर मार के डिफ्यूज कर दो वो दोनों ही बाहर है हाँ। कौन बोला बाहर है माँ कसम हाँ उसको मार दे कोने में हो अटैकर्स विन लास्ट में चोर खेलते match found Hello. Lou. Work the backstab. Hey. uh, that trap by the plant, plant. Plant, hello, Sky, plant, come on. Enemy spotted. For you. Are they reloading? Spot planted. One enemy remaining. Left me. Ah! में मत करो रस मत करो रस मत कर Sky, come on. That's a you plant. Sky, it's too late to plant. अबे रेना के Sleep tight. तेज हील करना पीछे मेरे को हील करना तेज तेज हेलो स्काई कोई तो हील करो तेज heal hello Scout destroyed. Enemy spotted. Hawk out or you. Blinded. Hawk out. Blinded. Blinded. Do we do it? Blinded. One enemy remaining. भाई उसके पैरों पे मत कर भाई कौन सी तेज तेरा है उसके पैरों पे सर पे रख आओ आओ ठीक है ए भाई तू एक भी करने लगा सी पे चल रहा सी पे चल रहा साइफर Here. रीना ब्लाइंड कर भाई रहना एक सौ दो लगा दे लगा दो अब लगा दो कवर दो उसे कवर दो बस अब कैम कैम करो एक उसमें आते रश मत कर रश मत रश मत करो कैम करो गन ले ले मेरे गन तो ले ले साइफर गन ले ले मेरी वैंडल पड़ी उधर हिटलर हिटलर हिटलर भाई चुप ये दिशा नहीं बासी आएगी साइफर एक तरफ पीछे से भी आएगा बोल रहा तुझे अरे कैंप करो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग पीछे देख पीछे देख लाइट जा One enemy remaining. Clutch. Nice. Blink and they'll catch up. Stay alert. घुसो अंदर घुसो तेज आ जा ओके 120 तेज पे नहीं मारो उसको standing Seven पे Cage Seven भाग जा भाग जा me the drop. Okay, drop it. Then I'm looking at Jack. Just walk with it. हाँ यार सब सी में घुस जाओ बंदे हैं सी में घुस जाओ सी में लगाओ सी में लगाओ सब अरे बहुत हार्ड कोई वैंडल उठा लो गराज में वैंडल पड़ा वैंडल नहीं छोड़ सकते भाई show them their place now keep them there i need a drop reloading दिया फेज ओके सुन कौन जल्दी मर से तू रश करे ना अगर तेरे को दिखे हो वहाँ पे तो एक बार ही पीक लिया कर हल्की पीक लिया कर गुस्सा मत कर हल्का सा पीक ले बाकी ना चल अरे स्काई से भाई स्पाइक लो स्काई जैसे स्पाइक लो battle begins. Nice. concussed. One dead. Nice plan करो ना स्पाइक लगा स्पाइक लगा Reloading. Here. Spike planted. Easy plan One enemy remaining. Reloading. Fire in the hole! लॉन्ग पे हो लॉन्ग पे I can't see a guy. Reloading. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Nice again दोबारा हो I जाएगा have money. if you need. Reloading. No bro भाई अरे ओ भाई गन तो भाई करो ये क्या लिखा फैंटम भी बात कर रहे कैसे गन लेके घूम Reloading. तेरी gun Reloading. Still in sight. Enemy spotted. Time to hunt. Plant plant Here. Spike planted. Nice One enemy remaining. Haven check करो सुन मेरी गन उठा लिया Reloading. स्काई नाइस स्काई गन उठा लिया मुझसे They don't have a single life worth saving. The spike is here. B plant करें I have money if you need. मैं पीक लेता हूँ पहले भाई कुछ कवर दे दो सेज रहे भाई भी remaining. Don't worry. मैं ऑपरेटर डालो यहाँ पे सुनो यहाँ पे ऑपरेटर एनिमी स्पॉटेड हेडशॉट पड़ा है उसको हेडशॉट पड़ा 78 राइट में राइट में आइए आइए रिलोड करके यहीं यहीं से देख They found my wire. Last player standing. Nice ओए ऑपरेटर ले वहां से सेज के पास इधर ही पीछे पीछे पीछे पीछे नाइस पर देख wow I have money if you need नहीं नहीं चलो दो अल्डो अल्डो I will find you. चला दो बस तुम तो मैं तो कुछ जाऊंगा Found one. Enemy spotted. अच्छा मेरे पास ही स्पाइक है spotted. देखो लेफ्ट में ही है cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Reloading. Together. Sir भाई गन Here. बाय कर लो क्या क्या बाय कर Cutting their vision. Enemy spotted. भाई 28 है My ult's not ready. Heal up. Target down. Come on, let's go. मुझे आना मुझे आना मुझे आना मारो मारो लेफ्ट पे ये बात One enemy remaining. No Got charges. spike. Your duty is not over. There can Wait. only be Nice, one nice. This hero. feels different. They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. आओ सी आओ सी चलो ठीक है भाई एक बंदे को कौन मारा अच्छी खासी एज हो जाती है Reload him. Let me show you how the boss does it. Reloading. Time to hunt. Cutting their vision. भाग गया प्लांट अरे Get out of here. Plant plant भाई साइपर Heads up. अंदर One enemy remaining. एस अबे हट तो जा कहाँ से I'm out of stuff. Hawk out. For you. Hawk out. Blinded. और और मैं मार रहा हूँ बस कहाँ है जैसे भाई मेरी एज थी भाई क्यों पूछ रहे हो यार क्या यार Last round in the half. We cannot Weapon keep our here. goods after this. Spend all. ground. भाई J8 130 एक गोली की एक ऊपर हेवन हेवन रन कर दे हेवन ओके 38 बोल रहा हूं पे हेवन पे वन एनिमी रिमेनिंग नीचे लेफ्ट में हां पीछे से आई पीछे से आई last player standing Skye Skye heaven पे हेवन पे हेवन पे हेवन पे आराम से मारना आराम हेवन चार ही हेवन पे हाँ इसको खोल के मारता ना एक शॉट का था भाई वो तो जीती गया वैसे बाय करना ए भाई एवेंचे जा एवेंचे एवेंचे एवेंचे एवेंचे जा सीज एवेंचे से जा लोग यहीं पे हैं planted. रश कर एक गोली का है एक गोली इतना रश नीचे राइट में रुक जा तो ये सब अंदर ही रश तो कर दो सब साथ में ये hmm. दे भाई हमें भी भाग जा सेफ कर ले Last player standing. हाँ भाई किसी 85 और 80 हाँ भाई Remember, stay out of the fire. Super high level tactic, remember? दे रहे हो भाई फालतू की मत दे साइपर हट जा पीछे सब पीक देने में लगे Spike planted. Sky hunter. Take it out. Continue. दे दिया भाई Last player standing. <laughs> अबे क्या Prepare yourselves. We fight once again. I need this. भाई तूने रेना लेके आया क्या सी oh है नजर रख अपनी स्पाइक पे नजर रख सही तो मत देख लेना सिर्फ स्पाइक स्पाइक पे देख लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग क्या भाई यही देखना था जब वो आके ले गई स्पाइक मैं इसलिए कह रहा था देखती रहे वो आके ले गई स्पाइक स्पाइक प्लांटेड यहाँ भी प्लांट पता यार मुझे वहाँ पे सब बैठे सर मैं रेना लेने वाला था इसी ने कहा था कि मेरा रेना मेन है मैंने इंस्टा लॉक मारा है भाई कौन है साइड पर तो Still in sight. बच गया I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. Safe कर वैसे I need a drop. Time to mobilize my pack. रेना आगे मत जा यार 30 seconds left. One enemy remaining. My power does not end. Ask for aid and you shall receive. I need this. of our sofa, the pack survives. Let them try to get through. me. खराब होगा जहरीले अरे आ जाओ भाई तुम ऑपरेटर ले ले Cypher if you can easy पड़ेगा तेरे पीछे पड़ी इधर ही इधर ही आया इधर ही आया नाइस ऑपरेटर ले लिया स्पाइक ड्रॉप देखो कहां पे हुआ है इधर ही शायद spike drop Look, don't start resting. Still work to do. Reyna सुन बाई कर मुझे रेना सुन मुझे बाई दे मैं तेरे को गन बाई कर दूंगा कोडिन मैं तेरे को बाई कर दूंगा मुझे बाई कर क्या करके तू ऑपरेटर है हां अपना मांग मेरा drop thank you thanks Get out of my way! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, The spike is here. Heaven पे कौन है ओए क्विक बंदा हेवन जाओ गामा ग्राउंड में फाइट में स्टेज 2 जाओ The hunt begins. Where is heal up squad? Return to dust. अरे मुझे हेवन पे रिवाइव कर देती हेवन पे रिवाइव हेवन पे रिवाइव दे सुन यहां छोड़ दे यहां छोड़ दे 30 seconds left हील कर ले खुद को खुद कर remaining still in sight नहीं जरूर नहीं जरूर नहीं अल्ट की हेवन चली जा सेज हेवन से ऑफ ले ले 10 seconds left. तो ओडन उठा ले रेना के गन्स ले लो जीत गए Match point. One more. Then first shouts on me. सेठ सुन गन मेरे से मांग ले रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट नहीं दोबारा मांग player standing. Spike planted. है ना अल्ट ले जा लास्ट राउंड है कर देगी तू ult starting their mission. They will cover! Blind fools. अबे चेक भी तो करने होते भाई कोने क्या हो गया कह रहा कॉर्नर चेक भी करा कर I need a drop. झील से झील पकड़ाई से झील दे तो जल्दी यहीं से दे भाई मिर्च कुछ गाय Spike planted. Time to hunt. Hello, hello standing. Come on, let's go. You will not kill my allies. Operator लेके बैठे अरे इसकी यार यार ये ना रुको मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हुआ ठीक है Damian looks composed. Their hearts tell a different story. देखो भाई मैं यहाँ पे वॉल बनाता हूँ फिर मैं मेरे कैंपिंग पोजीशन पे जाऊंगा और सी पे दो लोग रहो और ए पे दो लोग रहो और विंडो पे एक रहो आई बी पे आई बी पे आई बी पे आई बी पे सब बी पे सी पे सब सी पे सब पीछे आ जा अबे बच कैसे गए भाई 50 से 102 85 सब डैम सब डैमेज है भाग सब वही सी लॉन्ग पे सी लॉन्ग पे लॉन्ग से जाओ लॉन्ग सी लॉन्ग पे One enemy remaining. Nice. Defenders hear it. Oh, खेलना है तो खेल लो खेलना है हाँ Match found. Just take a seat. I got this. Match found. Just take a seat. I got this. have stood over so many corpses. A few more does not matter. Reloading. Reloading. Enemy spotted. Last player standing. Start damage. Satchel out. हाँ रेना ना रेना रेना बहुत तेज खेल बढ़ा दिया ऐसे तो लगाने दे लगाने दे उसको एक बक्के जाएगा अभी मैच से हट जा हट जा भाई वो खेल रहा है चुप रहो खेल लेगा बंदा go! standing. Satchel out. Spike planted. Flawless. Their jet is playing hard to get. All right, I'll play. एक मेरे से सपोर्ट में हो दो एंट्रेंस पे रहो उसने भाई इसने दोनों किया फट it. Enemy spotted. Careful now. Slow down. Enemy spotted. Jet, jet attack. Right में जेटे राइट में जेटे राइट में जेटे हाँ राइट आराम से जा रहा Last player standing. Why? opponent killed हिल कर ले अरे टाइमर है लगा हुआ 16 सेकंड्स में हिल कर My priority is their suffering. यार बी पे आ रहे बी पे कोई रहेगा नहीं रहेगा सब ये आ गए मैं चलता हूँ बी जा रहा हूँ फिनिक्स फुटस्टेप्स ना थे भाई belong. Careful now. अंदर टुकड़े बैठे यहाँ मन यहाँ नहीं है ये Still in sight. सब भी भाग One enemy remaining. Under, under, you I will not strike. Remember, stay out of the fire. Super high level tactic. Remember that, yeah? भारी है भारी जा जा जा पुश कर पुश कर बाहर बाहर पुश करो यार One enemy remaining. HP low HP. Spike spotted. We're down here. अरे Phantom no charges left. Phantom खा दे रे Phoenix blind कर blind कर गोइंग करना था भाई या ये अबे आराम से आराम से जा पावर इस पर अरे अच्छा तेरे पास operate last player standing right पे है बी पे राइट में राइट में बीच में हाँ इसमें ही आराम से जाना था इसमें ही है हम्म, देखे देखे प्लांट कर रहे हैं वो भी एक लेफ्ट में स्पाइक प्लांटेड एक लेफ्ट वो आया यार एक मिड पे आओ मिड से रश करो ये पे क्यों जाना है सबको Let me show you how the boss does it. भाई एक 84 है 84 पीछे से बी पे जाओ पीछे से आया आया आया जान दे जान दे कर रिवाइव कर मेरे को रिवाइव कर पीछे पीछे रिवाइव कर हाँ रिवाइव कर जल्दी कर राइट से आएंगे राइट से हाँ यहाँ से आएंगे One enemy remaining. Nice. Easy man. no. यार मिड से आया पीछे से आ रहा है पीछे से आ रहा है पीछे से आ रहा है पीछे से आ रहा है तेरे पीछे से आ रहा है सामने से भी था भाई नो चार्जेस लेफ्ट ये लोग बी पे लगाएंगे right One enemy remaining. Last player standing. Understood. नहीं तो आइए लगान दे 30 seconds left. लगान दे उसे, लगान दे nice nice No one beats my firepower. I got this. पीछे से बैक स्टैप हो सकता है बी पे देखना कैसे गया अबे रोबॉक्स बी पे है बी यहां से लेफ्ट में लेफ्ट में nice operator last player standing nice पे अरे भाई सबको खंजर मार रही भाई एल्टी यूज कर लेना सब लोग अपनी स्पाइक जहाँ दिखे मुझे बता दो I got you, bruv. player standing. ये मजा आया बी पे ही है B No charges left. Spike planted. Put down. No charges left. Toxins going up. down. dip. Last round before the switch. Need a Spend drop. those creds before we lose them. पे ये बी पे ये कर रहे हैं वो लोग बी पे से बहुत सब बी पे और सब बी पे बी पे प्लांट होगा राइट uh, में जो बी पे हो बी पे हो बता रहा हूँ वहीं प्लांट हो रहा है भाई भाई हिटलर हिटलर राइट में छुपा है हिटलर राइट में तो बता चल लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट में देख लेफ्ट में हाँ अब यहाँ पे राइट देख यहाँ पे राइट हाँ यही है अंदर ये सब अंदर Last player standing. One enemy remaining. 30 seconds left. Spike planted. आराम से कर भाई कोई नहीं बहुत है। Ooh, that's going on a highlight reel for sure. Switching sides. ए चल ए चल ए ए ए चल ए चल बी ना चल ए चल अरे ए चल रेस रे यहाँ फीनिक्स है आओ अबे ए चलना है जिसके पास भी स्पाइक है Quick walk. Still in sight. Open है फिर केयरफुल नाउ बे जाओ ये जाओ Jett mid close the door close the door close the door after this close the door अबे कवर दे दो अबे स्पाइक देखो स्पाइक देखो कोई डिफ्यूज डिफ्यूज ना कर दे बस देखो जल्दी जा डिफ्यूज हो रहा है डिफ्यूज हो रहा है भाई यार क्या Last player standing. Gone here. Reloading. भाई कवर ही किया किसने स्वाइप लगाने के बाद next time they can go ठीक है let's choke them से मार दिए Last player standing. 30 seconds left. उसकी लोकेशन बता दीजिए भाई यही बेड़िया यही यही बेड़िया यही हाँ वही खड़े टेन सेकंड्स लेफ्ट वही तो खड़े रहने देना इससे क्या करेगा ये वैसे भी जाकर कुछ नहीं चल रहा कल तक तो post I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Reloading. भाई ये पे साथ में पुश करो कोई नहीं है पे यार अबे रेज आई लगा रेज आई लगा दे रेज आई लगा रेज आई लगा अबे अंदर अंदर नहीं चाहिए नहीं चाहिए अबे अंदर नहीं डिफ्यूज डिफ्यूज हाँ, अबे डिफ्यूज हाँ, कर बाहर अबे अपन को डिफ्यूज कर भाई बोल रहा था स्पाइक मेरे सामने लगाओ यार इतने अंदर लगा दिया तुमने यार मैं बोल रहा था मेरे सामने लगा मेरे को दिखता तो नीता हुआ चार गए भाई make a don't make still alhamdulillah. Please give me strike bro. Please give me चलो reload reload ओमन है लेफ्ट में लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्लॉलेस अबे टाका खड़े भाई अरे वो बॉल तो देख के बनाते यार दोनों तुमने भाई पता ही नहीं चला कहां खड़े There. इतना जल्दी से जल्दी से आ गई मारो उसको मारो उसको मारो last player standing nice let's go Oh, it's personal now. मेरे को तो कीड़ा पता नहीं क्या है साला चढ़ जाता है ऊपर मेरे race bike Dervishan. Get out of my way! Karin Dervishan. Careful now. Bomb by down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, I have the spike. Revive revive चल मेरे को अबे रिवाइव चल मेरे को अंदर बैठा मार अंदर बैठा है मार अंदर बैठा है last player standing i'll choke their sight bhai ab pe laga suno suno suno सुनो एक पीछे रहो बाकी सब कैम्प करो एक दरवाजे को देखो एक अंदर घुस के बैठ जाओ कि कोई ऊपर से तो मार सके और एक स्पाइक के पास रहो ठीक है ऐसे खेलो और एक जल्दी रश मत करो होल्ड कर करो एक आध बंदे को मारो उसके बाद प्लांट करते हैं स्पाइक स्पाइक लगाना लगाया भाई स्पाइक लगा वाइपर उसे ऑफ करो अपने अपने ऑफ करो अबे वाइपर अपना ऑफ करो वो जरा सामने जाके लगा क्या साम रेना बस आई रेना आई रेना आई बस लगा दे एक बार लगा अरे मैं मर गया देखना ना 96 डैमेज है 96 डैमेज है वो हम चारम से राइट से आएगा जा रश कर दे एनिमी रिमेनिंग ऊपर देख ऊपर ऊपर ही है Regrets, everyone. Your hearts are pounding. There. पर भाई देख अब अगर तेरे को लगाने हैं तो तू उस दरवाजे की तरफ लगा उसको बंद करना है फिर तू दरवाजा बंद कर दे और तू वहां पे लगा दे ठीक है क्या अरे अपने वही टॉक्सिन जो तेरा सीधी लाइन में जाता है क्योंकि वो वहाँ वोमेन है वो वोमेन मार देता है कहाँ पे लगाऊ मैं में जो ट्यूबवेल से दरवाजा बंद होता है वहाँ लगा दो फिर तू दरवाजा चुपचाप बंद भी कर देना अपने वेव ऊपर करके मैं बता रहा हूँ Reloading. Enemy spotted. Killed my copy. For you. Enemy spotted. ला मेरे को स्पाइक दे मेरा बैक स्टैप करो कोई पीछे ओए मेरे को रिवाइव दे अभी नहीं जब वॉल ना बना वॉल ना बना वॉल ना बना उसके आगे बना उसके आगे बना उस साइड के क्यों जा रहा है यार बैक स्टेप पर एक मिनट क्या नाम है इसका फिनिक्स इनको ये मत तोड़ी कहां लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग भगा वो हेडशॉट पड़ा है 30 seconds left. No charges left. What's up, A? Left. left. Sorry, deep in. Spikeless, spikeless, spikeless. Sorry, bro. Spikeless. Are nini, ah. Well done, well done, Haru, Haru. Match point. अबे फीनिक्स के बच्चे वापस आए थे फीनिक्स वापस आए थे अबे तो हम लोग मिड से फिर अटैक करते आजा आजा आजा आजा ओमन की एचपी बहुत कम है उनके ओमन की एचपी बहुत कम है यही पर जा दे दे अरे आने देता उसे यार हाँ। अपने प्लेयर्स पे तो मत डालो जीत के बाद से देख पर बात नाइस नाइस नाइस अच्छा प्ले भागा भागा सेव करो सेव करो सेव करो रीलोडिंग एक को ले जा साथ में भाई There. There. फिनिक्स ब्लाइंड करियो ब्लाइंड कर ब्लाइंड कर Very good. Careful सुन तू मेरे को रोटेट कर हील कर वो रिवाइव दे I have this spike. Rotate to B. Satchel up. Okay. Last player standing. No फायदा नहीं होगा. on! पे रोटेट 30 स्पाइक लगा और कैंप आराम से आराम से आराम से आराम सेकंड है जल्दी है जल्दी है 26 सेकंड ही बचे जल्दी था वाह डिफेंडर्स विन क्या मारा एकदम से एकदम चाकू दिखा الإرادنا